MC, MDA Records. Ah. Divisando la ciudad desde un barrio contrario Me pregunto qué pasará por la mente de un malandro Que esta zona es de él, que la calle es de él Que la venta es de él y que tiene el poder sobre mi vida y la de él Sobre mi vida y la de él Sobre mi vida y la de él Sobre mi vida sobre mi vida nadie tiene el control y estoy seguro Soy dueño de mi mente, de mi cuerpo, no del tuyo Soy dueño de mis pasos que construyo y que destruyo Yo formo mi destino y mi destino es aseguro Tus manos asesinas no me moldearán Tus palabras de maldad de mí se borrarán Tu camino es una mierda que mis pasos destruirán Y construiré un futuro mejor Donde todo el mundo tenga el control Donde nadie descontrole su interior Desaparecen las zonas y las fronteras La música, la droga que te llena porque porque tu mente es así, que te lleva a destruir Porque quieres dañar más este país Porque deprime la familia del parcero Porque te inventas fronteras llenas de miedo No lo entiendo, no No lo entiendo, no No lo entiendo, no No lo entiendo, no Mente desquiciada, mente en otro estado Desequilibrado, malandro este es tu barrio Mente desquiciada, mente en otro estado Desequilibrado, la sangre en tus manos Dime, ¿por qué quieres destruirme? Si cuando niño jugabas conmigo y reías con mis chistes Tú soñabas con ser grande y cambiar el mundo entero Mejorando sin dañar a los parceros Ahora mírate, ¿qué ha pasado? Cada paso que has dado te ha llevado más abajo Por respeto, por dinero, por mostrarle a otro idiota que a ti no te da miedo Nah el respeto hace años lo has perdido, bro Cuando cogiste ese revolver el récord lo disparó Cuando fumaste de esa hierba por sentirte el mejor Cuando golpeaste a tu madre porque te lo prohibió No entiendo tus razones ni el por qué No comprendo tus caminos, no los quiero comprender Cada quien hace su vida como quiera No soy quien para juzgar tu vida espera el problema es que decidas sobre la vida como un dios maldito, terrenal, asesino, sin compasión. Tu corazón se oscureció, la maldad te controló, tu realidad se distorsiona con cada puto blon blon. Ah, blon Ah, blon Ah, yeah, blon blon. Ah, no lo entiendo, no. No lo entiendo, no. No lo entiendo, no no lo entiendo, no, no. Mente desquiciada, mente en otro estado, desequilibrado, malandro ese es su barrio. Mente desquiciada, mente en otro estado, desequilibrado, la sangre en tus manos. Mente desquiciada, mente en otro estado, desequilibrado, malandro ese es tu barrio. Mente desquiciada, mente en otro estado, desequilibrado, la sangre en tus manos. Ah, la sangre en tus manos, no, la sangre en tus manos. Ah sangre en tus manos, yeah. Era un BMC en la MDA Record, bro. Ah, desde Calarca, eje cafetero.